work work کار کار کردن تلاش کردن work You should work hard You should work hard You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی چه کار؟ work کار کردن یا تلاش کردن hard به سختی You should work hard شما باید به سختی کار کنید. You should work hard. You should work hard. Do not be late for work. Don't be late for work. Do not یعنی انجام نده فعل کمکی در حالت منفی. Be late دیر کردن for برای work کار don't be late دیر نکن for work برای کار don't be late for work برای کار تأخیر نداشته باش یا دیر نکن don't be late for work don't be late for work